ben Marieke Velen van Kekketek en jullie zijn hier voor de Fembot Workshop. Wij gaan eh, robotjes maken die we op een tribune zetten die de voetballende robots gaan aanmoedigen. En daar staat daar een voorbeeldje van. Als je even rondkijkt dan zie je dat al die kinderen die hier aan het maken zijn. Dus eh, ze krijgen van mij de instructies en de materialen en ze maken zelf hun eigen robot. Hier zit een motortje mhm. en uh, dan moet een kabeltje aan naar nou, dit. En dan kan je hem op de computer instellen dat hij beweegt, het vlaggetje. Ja. En dan, ja, dan doet hij het. Dan doet hij het. Dan draai je hem zo. Wat doet hij dan? Dan ehm, gaat dit zo op en neer. Hier zit een eh, microcontroller op. Hier zitten lampjes op. En met een USB sluiten we die aan op de computer. Ehm, en was het leuk om die robot te maken? Eh, ja, heel leuk. Ik hou wel van knutselen. Wel mee met het maken van eh, fanbots. En wat zijn jullie nu aan het doen? We doen eh, kwaliteitscontrole. Ehm, als er bijvoorbeeld een, uh, het niet goed is bevestigd of er zit een plakbandje niet, kan het blokkeren. ik niet deze robotjes vast op de tribune, zodat ze de wedstrijd kunnen aanmoedigen. Dames en heren, welkom hier in het Ooyendoor Sportcentrum in Eindhoven. Is dit een feest of is het?